Salve a tutti ragazzi, sono Iso2004 e ci siamo in un nuovo video su Cyberpunk 2077 e direi di continuare. Quindi dobbiamo aprire questa porta, qui tornare indietro, dovremmo salire qua penso, ok puoi andare qui, puoi andare dritti qui entrare nell'appartamento di... Ehm, Dex. Ti aspetta. WNS N54. Perfino i canali pirata. Sei sulla bocca di tutti. E Jackster è in macchina. Sì, è lì. Morto. Jackie è morto. Le mie condoglianze. E Il relic. Ce l'ho proprio qui. Come temevo. Cosa? Saburo Arasaka. Morto. Hai idea del casino in cui mi avete trascinato? Avete ammazzato il fottuto imperatore, Sua Maestà! Chiunque c'entri anche solo lontanamente con questo casino è spacciato! Dobbiamo lasciare Nexity. Non mi dire. Chiama Evelyn, chiudiamo l'affare, prendiamo la nostra parte e scompariamo dentro. Parker, niente. E poi ci lasciamo questa città alle spalle. Ma prima, la tua faccia, hai sangue dappertutto. Il bagno è lì. Vai. Aspetta. Inventario. No. Non so se c'è un modo, tipo se premo Q, no. Vabbè, qua ci sarà uno specchio. come spacca lo specchio eh, mi sono lavato tipo istantaneamente posso rischiare. Ricordi la prima Max, conversazione? Che cazzo fai? Alla fine opterò per una vita tranquilla. Nessun finale esplosivo per me. sta succedendo Mai stato meglio. Posso farti passare? Non si direbbe. No. Hey, hey, Perché sono... Allora, adesso io non sono molto bravo a pronunciare il suo nome perché sono New Reefs. E eh, ovviamente Prendi il microfono. Stasera io... Johnny. Sono qui per dire addio a tutti voi. Non sto capendo niente chi I soldi sono soldi. Sono sempre lui. Pronto? State sprecando le vostre vite, seguendoci come cagnolini. Beh, che ti è preso? Ora sì che si ragiona. Quanto vuoi? Johnny, aspetta. Non devi farlo. Puoi ancora cambiare idea. Vuoi vedere che mi arrendo? È una cosa che mi aspetto da te. Sai perché? Perché sei sempre stato un cazzo di te. Ti offrirò un ultimo consiglio a nome del Tira fuori. È ora di scrivere il futuro. Sei in ritardo. Io non sto capendo niente. È la mia operazione. Decido io chi Silverhand. Ciao, Shaitan! Decolliamo! Tieni, mettiti queste e non te le togliere, intesi? Quindi io mi sono creato un personaggio all'inizio del gioco che do sarebbe dovuto morire. Mm. E tra l'altro questa è una cinematica che non posso skippare. Cioè che non posso muovermi intendo. 2023 siamo? Il molo è in fiamme. Pacifica è tagliata fuori. E i PC per le strade di Murcia. Figli di puttana. Non mi posso muovere però. Quel casino là fuori è opera nostra. Un'idea di Johnny. Wayland attirerà l'attenzione della rattaca lontano dalla torre. I danni collaterali parte del piano. Non siamo dei Boy Scout. è successo a quel tizio perché sono tutti rossi Io sto ammazzando tutti totalmente a caso, non so cosa sto facendo. E perché lo sto facendo. Mi fa ancora essere vivo questo tizio. Carico gli esplosivi sull'ascensore, li armo e lascio che la gravità faccia il resto. L'esplosione fa saltare le fondamenta, la torre crolla, poi caos, urla e titoli di coda. la madò, che arma è questa? Cioè io sono tipo Dio in questo momento. Quella era una telecamera, l'ho già disattivata. 3577 voglio morire allora entriamo qua dentro Bushido 2 come si chiamava la bomba? Chiudi! dobbiamo levare le tende Demonitron pronti all'esplosione l'intera saga è in arrivo correte potremmo fare? Non ho finito. Devo ancora diffondere questo nella sottorete. Cazzo, lo sapevo! Non c'entra niente il colonialismo corporativo. È per vendicarti della tua gruppi, vero? No, tu non capisci, Roma. Hai quattro cazzo di minuti. L'elicottero non ti aspetterà un secondo di più serratura disattivata. Figli di troia, la sacca in arrivo. Ti adoro, Spider. Quindi, cosa devo fare? Trovo un accesso alla rete. allora saliamo qui ora Divertente. Ci aiuti? I ragni bene, no? Vediamo di catturare qualche mosca. Grazie, Murphy. E ora, per essere sicuri, porca puttana, siamo in tv. E ora veniamo alla Rasaka Tower, evacuata dopo che un'organizzazione terroristica non identificata ha pubblicato un comunicato che minaccia azioni armate. I terroristi hanno dichiarato pubblicamente il loro desiderio di voler rovesciare un monumento al colonialismo corporativo. Il sindaco di Night City, Mbolla e Bruniche, ha rilasciato un comunicato in cui afferma che schiererà tutte le forze di polizia in risposta a qualsiasi atto di terrorismo. E ora diamo la linea al nostro rapporto che si trova sulla scena, alla Sakatana. Speriamo che possa fare un po' di chiarezza su questa situazione. Tanto certo, se spara la televisione si rompe, sì. Devo andarmene allora. Ah. C'è un tizio porta è bloccata, ma non terrà a lungo. Corri, Jordi, come il vento. Chi sono io ora? Sono un'altra persona. Ah. Smasher. Ti avrei ucciso.